Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Ben Sezer. Konumuz Beats Audio'nun stüdyo modeli olacak aslında. Türkiye'de de neredeyse incelemesi hiç olmamış bir cihaz. Ve evet. çoğu insanın da merak ettiğini çok net söyleyebilirim aslında. Ve merak ediliyor gerçekten. Niye merak ediliyor? Çünkü herkesin sahip olabileceğim bir şey değil. Aşağı yukarı 900 lira, 1000 lira ve modellere göre kıyaslandığında da 1200 liraya kadar çıkan fiyatları var. Elimizdeki model Beats Audio'nun stüdyo serisinin ilk revizyonu. Çünkü ikinci revizyonu ve wireless modelleri çıktı. Biraz bundan bahsedeceğiz. İlk revizyonla başladık. İlerleyen dönemlerde de diğer modellerle de biraz karşımızda olmaya çalışacağız. Sen uzun bir süre kullandın. Evet, ben çok uzun süredir kullandım arkadaşlar bu kulaklığı. Bende ilk başta kırmızı modeli vardı. Çıtası kırıldıktan sonra teknik serviste birebir ürün değişimi yaptılar. Ben de laciverte geçiş yaptım. İyi ki de yapmışım diyorum. Aslında kırmızı da çok güzel bir renk. Hatta Beats'in aslında ilk hani bu Aynen. serinin çıkışı. Kırmızı ve beyaz. Şimdi Renkleri. buradaki değerlendirme bir şey olacak sizler için. Bu kulaklıklar neden bu kadar pahalı? Neden bu kadar pahalı? Nasıl bu kadar popüler oldu? Nasıl bu kadar popüler Ses oldu? Ses kalitesi gerçekten hani Parasını fiyatının hakkını mu? verebiliyor mu? Şimdi ben kısaca şöyle başlamak istiyorum. Ben bu kulaklığı çok uzun zamandır kullanıyorum. Ve gerçekten e, müzik anlayışım ya da müzik zevkimi sonuna kadar dolduran, tatmin eden bir performans sunuyor. Bir şey söylemek istiyorum peki. Hani bir hani ilk patlak verdiği dönemlerde hı hı. hani o dönemlere yakın bir zamanda almışsın. Evet. 5-6 ay geçtikten sonra vesaire. Evet. İyi bir para Seni verdim. çeken ne oldu? Yani nasıl karar verdin de bu kadar para verip aldın? Hatta tepkimizi almıştın. Evet, bin lira, yaklaşık bin liraya satın almıştım ben bu kulaklığı. Tep, bayağı da dalga geçtiler bende bin lira <laughs> kulaklığa mı verilir diye. Verilirmiş. Yani hmm. şöyle söyleyeyim, iki sene oldu alalı ve hakikaten iki senede o kadar dolu dolu kullandım ki bu kulaklığı. Yani bin liranın kesinlikle hakkını verdiğini söyleyebilirim. Şimdi beni bu kulaklığa ne itti? Biraz oradan konuşmak istiyorum. Daha önceden de sürekli müzik dinliyordum. Hem kulak içi hem kafa üstü kulaklıklar alıyordum ama genelde ya bas performansında ya dışarıdan içeriye gelen ses izolasyonu konusunda biraz sıkıntılar yaşıyordum ve doyurmuyordum. Yani bir eksiklik vardı ve dedim ki bir de şu vardı sürekli bozuluyordu. Özellikle benim kulaklıklarla ilgili en çok yaşadığım şey şu kabloların kırılması. Anında kırılması. Yani içinde kırılması oldu. Bilse benim için şöyle bir avantaj oldu. Bu kablo değiştirebiliyor. Bir de bazı kablolar şey çok çabuk dolanabiliyor. O sıkıntıya rastladın mı yani? mı çok fazla. Ya açık konuşayım çok fazla rastladığımı söyleyemem. Ee, ama yine de rastladım. Ayrıca içinden orijinal aldığınızda tabii bu cihazı kutu içeriğinden ikinci bir kablo daha çıkıyor. İkinci bir kablo neden çıkıyor dersen mikrofon var üstünde ve var. evet, telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Hangi Özellikle telefonlarla oynuyor? Şu e, elimdeki kablo iOS cihazlı. iPhone iPhone ve iPod'la uyumlu. Ne, tam uyumunu şöyle söyleyeyim. Yani telefon görüşmesini Android cihazlarda da yapabiliyorsunuz ama bunun üstündeki tuşları kullanarak iPhone veya Android'de şey e, iPod taşla müzik çaları da kontrol edebiliyorsunuz. Müzik çaları da kontrol Evet. Android cihazlarda müzik çaları kontrolü vermiyor ama Hı. örnek verecek olsam ses arttırma tuşunu iki kere bastığında bir sonraki şarkıya geçiyor. Bir öncekine ses azaltma ile geliyor. Tabii bunu Android'de yapamıyorsun. Yapamıyoruz evet. maalesef. Apple Sadece evet Apple ürünlerinde iPad, iPhone, iPod Touch gibi ürünlerde geçerli bu. Yani ikinci çeken seçenek de kabloların çıkartılabiliyor olması oldu. Aynen. Ben çünkü o kablo sırf kablo çıtladı, kırıldı, bozuldu vesaire diye çok fazla kulaklığı çıplattım. Tabii hani e, çıkartılabilir, çıkartılabilir kablo fakat hani onun özel bir girişi var benim gördüğüm kadarıyla. Ya yani 3.5 mm'lik bir jackı var. Yani herhangi bir... Şu uç üç... kısmı hani evet. oturtabilmesi için. Evet yani şöyle olması gerekiyor yani şeyin jackın kablonun düz olması gerekiyor. Düz olması Herhangi gerekiyor. bir kıvrımı vesaire. Aynen. Yani şu tarz bir girişi L girişi L girişini takamıyorsun. İki tane L sokamazsın. Bir tarafı L, diğer tarafı e, düz giriş. Yani hatta deneyelim. Yani takıyorsunuz ama saçma sapan bir görüntü oluyor. Yani Aynen. Değil yani bu, <laughs> bu cihazı takacağınız cihaza gitmesi Hareketli gereken kablo. Bunun dışında şimdi sadece bir kablo için mi bin lira verdim? <laughs> Kesinlikle değil. İkincisi beni en çok çeken şeylerden biri tasarım oldu. E şimdi biliyorsun artık yani bu tarz kulaklık vesaire cihazlar tasarım itibariyle de insanların aksesuar olarak kullandığı cihazlar yani haline eskiden, geldi. Eskiden şöyle söyleyeyim sana millet <laughs> kolye takmaya üşenirdi. Şimdi Aynen kolye gibi yani, kulaklık takıyor sürekli. Yani şöyle söyleyeyim. Yani müzik dinlemediğimde bile şu şekilde saatlerce gezmişliğim var. E onun dışında renk alternatifleri. Ya bu trendi birazcık da Beats yaydı ya. Hani Tabii ki. Orada da hani Doktor Dre'nin de, Doktor Dre'nin de çok ciddi bir katkısıyla ki Ayrıca popüler olduktan sonra yani dünya cümle futbolcular da kullanmaya başladılar. Bunu takmaya başladılar. Reklamlarda da boy gösterdiler. E bir şekilde bir evet. pazarlaması yapıyorlar. Aynen. Bunu. Klasik şeydir. Nike'da da öyleydi mesela. Ee, ünlü aykırı basketbolcuları kullandılar, tenisçileri kullandılar, evet. sporcuları kullandılar. Aynen öyle ve şey oldu yani hani... Ee, herkes onların gibi ayakkabıyı giymek istedi. Aynen. Mesela. İsim yapmayı başardı bu marka. David da David Guetta'ya özel model var mı Ya tabii kulak içi modellerinde Lady Gaga modeli var. <laughs> yani ciddi anlamda çok değişik modelleri var. Yani Beats'in e, sadece tek serisi bu değil, stüdyo. ikinci seri, işte giriş seviyesinde solo var. Kaba üstünden konuşacak olursak. E, Pro modeli var. Stüdyonun, stüdyo ikisi ve stüdyo wireless'ı çıktı. E tabi aradaki farklardan da bahsederiz. Hani tercih sebebinden devam edeyim. Tasarım oldu cidden hani taktığınız zaman aksesuar olarak kendini ben buradayım diye bağıra bağıra götüren bir dizaynı var bu halde. Yalnız lafını bölüyorum bir şey söylemek istiyorum bu hususta. Hani bitsin kattığı en büyük yararlardan bir tanesi ne? Ee, bu konuda çok düşündüm. Bence hani e, DJ'lere olan ilgi arttı. Hani müzik yapan insanlara, Oldu. elektronik evet, müzik yapan insanlara olan ilgi arttı. Özellikle kesinlikle. bizim ülkemizde bayağı bir ilgi arttı. Yani, yani DJ'ler bile en azından hani bugün Sennheiser vesaire kulakların, kulaklıkların yanı sıra Beats'in serisini de artık takıp hani müziklerini yaparlarken kullanmaya başladılar. Ya yani bu birazcık da şey oldu hani trende ayak e, trende ayak uydurayım hı ya da hani Beats'in zorlaması da olabilir yani. Şu an Apple satın aldı gerçi ama. Evet yani bakalım orada neler olacak gerçekten bilmiyorum ama ben devam etmek istiyorum. Evet. E, bunun dışında hani tasarım tarafını da geçtik. Hani tasarım kablo ve tasarım için bin lira verilir mi? <laughs> Verilebilir. Hani verilebilir. Bence ben verilebilir. Hani tabii burada tamamen işin bütçe ve tercih tarafı var ki benim evet. gibi kulaklıktan çok çekmiş insanlar da hani yeter artık bir kere yeter vereyim. bir kere vereyim. Sağ tam olsun alayım. ki hani verdiğimde hakkını şöyle aldım. Az önce bahsettiğim gibi kırmızısını aldım. Sadece çıtası kırıldı. Anladım. Kırıldı. Evet. Gittim servise verdim. Üç gün sonra dediler ki size çıtayla uğraştım. Yalnız biz size birebir ürün değişimi Tabii Servis kalitesi de çok önemli. Yani servis bazı kulakları arıyorsunuz. Birçok bir insan yaşıyor. Yani ee, bana böyle sürekli sorular geliyor. Kablo koptu ne yaparım? Peki pek yırtıldı ne yaparım? Hani taç kısmı yamuldu ne yaparım? Ya bu tarz... Yani ne yapılabilir? Gönderirsiniz size kullanıcı hatasız deyip geri gönderirler. Çoğu firmanın yaptığı şey budur yani. Tabii ki. Yani e, bunun dışında dediğim gibi hani aksesuar falan da biraz değinelim. E, bu cihazı satın aldığın zaman kutu içinden iki tane kablo çıkıyor. Şöyle çok şık bir taşıma çantası çıkıyor. Yani biraz böyle kamçı usulü <laughs> şey, kanca da yapmışlar. Herhangi bir yere sırt çantanıza takıp kullanabiliyorsunuz. E bunun dışında biraz teknik tarafa da değinecek olursak şimdi biz bu sayf yani bizim resmi sayfasına da baktığın zaman bu kulaklıkların hiçbir teknik verisi yok ortada. Ya, hani empedans aralığı, frekans aralığı, işte ne kadar OM ses veriyor, des, ses gürültü şiddeti hiçbir şey, hiçbir şey yazmıyor. Aynen. Ama hani baktığın zaman insanlar artık bu tarz cihazlarda bunu da çok aramıyorlar. Hassasiyetini yani gidiyorlar, deniyorlar. Beni teknik tarafta çeken şeylerden bir tanesi bu cihazın Active Noise Cancelling özelliği oldu. Hı hı. Ee, biraz da nasıl çalıştığından bahsedelim. Kulaklığın kapaklarından bir tanesi pil yuvası arkadaşlar. Pil yuvası. Buraya 3A tipi iki tane kalem pil takıyorsunuz ve oldukça uzun bir süre size kullanım imkanı sunuyor. Yan tarafta da küçük bir switch var. Açma kapama butonu. Ayrıca telefon görüşmesi vesaire veya dışarıda e, herhangi bir arkadaşınızla müzik dinlerken size bir şey dediğinde yaptığımız hareket genelde şu olurdu. İşte sen bana bir şey diyorsun. Çıkartın. Efendim ne oldu falan diyorsun. Duymuyorsun. Yani. Duymuyorsun. Mümkün değil duymak. Zaten burada, bu arkası kapalı tipte tasarlanmış. Pasif olarak evet. zaten. E... Burada şöyle bir avantaj var. Mesela müzik dinliyorsunuz diyelim. Müzik dinliyorum mesela şu anda. Sen bana bir şey dedi. Ben kulağı çıkartmak yerine kulaklığımı şuradaki tuşa basıyorum ve sesi kısıyorum. Güzel. Ve tamamen seni duyabiliyorum. Yani şuradan görebilirsiniz. Bir tuş var. Hani bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. E, aktif noise cancelling neye yarıyor? Yani müzik dinlemeseniz bile dışarıdaki sesleri bir şekilde absorbe edip size öyle. hani olabildiğince az olmaya çalışıyor. Evet. Ve müzik dinlerken de özellikle yüksek sesli müzik dinlerken işte trafiktesinizdir vesaire başka bir yerlerdesinizdir. Dışarıdaki sesi duymak istemiyorum. Sadece ben müziğe odaklanmak istiyorum dediğiniz zaman aktif noise cancelling olayı çözüyor olayı gerçekten. Yani çoğu kulakta o özelliği koymuyorlar. Hı hı. Hani pasifle yetinmeye çalışıyorlar. Ee, arkası kapalı tipte. Bu da arkası kapalı tipte bu arada. Hı hı. Hani ne kadar başarılı derseniz Artinoyuz çok, çok olayı. Başarılı. Sana sorayım o yani ben şöyle, zaten ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Şöyle örnek verebilirim. Ee, Galaxy, Samsung Galaxy S3'ün lansmanında Cadde Caddebostan sahilinde bir konser vermişlerdi. Avicii dünyanın şu anda en popüler DJ'lerinden bir tanesi. Avicii bir konser vermişti. Ben de o konsere katıldım. Ve hani sırf denemek için iPod'un kulaklığı taktım. Müziğin son sesini açtım. Kulaklığı taktım ve beni konser alanından tamamen ayırdı. Yani hiçbir müzik sesi, yani kendi dinlediğim müziğin dışında hiçbir şey duymadım konser boyunca. Yani bir 10 dakika, 15 dakika denedim. Acaba psikolojik mi? <laughs> Öyle mi inanmak istiyorum vesaire. Yanımda bir arkadaşım var, Kendisine de verdim. O da denedi. Sadece iPod'dan çalan müziği duyduğunu söyledi. Hadi ya. Yani bu açıdan hani aktif noise cancelling açısından cihaz gerçekten çok iyi. Peki müzik tarafında neler sunuyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bir de e, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani keza e, Bose serisi kulaklıklarda da Quiet Comfort serisinde de aktif gürültü önlem özelliği var. Onlar da oldukça başarılı. Hı. Hani eğer alternatif bir şey isterseniz o kulaklıklara da yönlenebilirsiniz. Evet, e, sunduğu ses performansına biraz değinmek istiyorum. Yine çok uzun süre kullandığım için çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yüksek bas içerikli müziklerde bir kere bu kulaklık hani tamamen müziğin içine sokuyor sizi. Ve tamamen hani o, o basları bütün vücudunuza hissedebiliyorsunuz. Sadece kulakta vuran birkaç bant değil çok temiz bir şekilde veriyor. Tabii bu sırada şöyle bir handikap var. Biraz tizleri yiyor gibi geliyor evet, bana. Evet tizleri yiyor. Bir de e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta içinde bir amfi sistemi de olduğu için. Hani o ciddi anlamda standart veya e, rakibi olabilecek kulaklıklara nazaran bas tarafında biraz daha bir destek verdiğini Bas tarafında başarılı. Ee, senin haberin olmadan ben birkaç deneme yapmıştım. Hani frekans aralığına bakmak için. hı Hani Şimdi hani hangi kulakla karşılaştırdım? Şimdi isim vermek istemiyorum o, o yönde. Yine e, aynı akranlarda bir kulaklık. Frekans aralığını 25 kHz yazmışlar. Tepe noktası. E, daha alt noktaları 10 kilo 10 10 Hz yazmışlar hı hı. ve ölçtüm. Hani Frekans ondan 25'e kadar çıkabiliyor mu gerçekten yani? Kendi özel profesyonel e, ses kartım şu bu vesaire onlarla test ettim. E, biz çıktı gerçekten verdiği frekans değerini. 22 23 kHz'ı zorladı. Hı hı. Tabii bunu insan kulağının algılamasının e, yolu yok. Onu farklı yöntemlerle yaptım. Onu bu videoda bahsetmeyeceğim. Biz çıkabildi. Düşük frekanslara da inebildi. Gerçekten hani e, 10 Hz'e kadar inebildi ama diğer kulaklık hani 700-800 liralık kulaklıktı. Hı hı. İnemedi. Hani bunu aklıma direkt şey getirdi. Yani çoğu firma bilerek şişirme rakamlar veriyor ve hani e, o rakamların üstüne çıkamıyor. Ya tabii yani, çoğu insan bunu sorgulamıyor ama. Yani aynen zaman... sorgulamıyor. Ya zaten insan kulağının duyabileceği frekans aralığı belli. Yani 18 kHz'e kadar çıkabiliyorsun. 20 hani Hz'ın altına inemiyorsun. Çoğu insan inebiliyor, inemiyor vesaire. Her neyse. Hani tabii o kulaklık çıkamıyor 22 kHz'e fakat 18'i adam akıllı yansıtıyor. Yani çoğu parça da o o Peki sen denemelerinde bilgisayar memnun kaldın mı? Memnun kaldım. Bazı yönünden memnun kaldım. Fakat hani özellikle ses konusunda bayağı titiz olduğum için Hı. şunu söyleyebilirim. Bana sesleri e, çok natural yani çok doğal gelmedi. Çok doğal değil. Bu tamamıyla hani hani bazı e, telefonlarda equalizer ayarında oynarsın ya bası yükseltirsin. Onun gibi bir şey geldi. yani ben daha doğal, daha flat e, karakterli kulaklıkları daha çok seviyorum hani. Ya işte burada da dediğin gibi e, bas ağırlıklı bas ağırlıklı müzikler dinliyorsanız ki ben sen hani, rap dinliyorum. Hani rap dinlediğim için ve hip hop dinlediğim için ben zaten hani için, bu, bu iki müzik <laughs> yani. iki müzik türünün de hani doğasında bas var yani hiçbir şey yoksa Aynen. bile arkadaki beatler bile ya yalnız çok ciddi baslarla e, veriliyor. Mid konusunda da başarısız değil. Mid konusunda da başarılı. Net net bir şekilde ama doğal ya o doğallığı veremiyor tamam Çok hassas bir şey o. Onu hissedemiyorsun. Başarısız değil, başarılı siz konusunda, yeterli mid konusunda başarılı Hı. ama çok o beklediğimiz doğallığı yansıtamıyor. Baz konusunda oldukça iyi. Bayağı iyi hatta. Ya zaten firmanın e, Beat firmasının stüdyo modelinde özellikle sol çünkü daha geri seviyesi bir kafa üstü kulaklık olduğu için onlar da çok iddialı değillerdi. Stüdyo ve pro modellerinde sloganları müziği içinde hisset şeklinde bir şeydi. <laughs> hani o basları vesaireyi sana vurduğu zaman böyle bütün vücuduna yayıyorsa bence olay bitmiştir zaten. Yani ben baslı müzikleri sevdiğim müzik tarzından dolayı daha çok tercih ettiğim için ciddi anlamda beni aşırı derece tatmin eden bir kulaklık oldu ki bin lira verdiğim parayı hala üzülmüyorum. Hani iki yıl önce almamış olsaydım, bu yıl şu anda bir kulaklık arayışı içinde olsaydım alırdım, yine alırdım. Ben ne alırdım biliyor musun? Ee, Sennheiser'ın HD8 DJ serisini alıyoruz. Neden dersen bak e, bas konusunda şu konusunda daha mı başarılı dersen daha doğal, daha dengeli. Yani bu dengeli bir kulaklık değil, bu dinlediğin tarza uygun seçebileceğin kesinlikle, bir kulaklık olmuş. Ben flat dinlemeyi seviyorum. Hı-hı. Daha doğal ses seviyorum. HD8 DJ'yi tercih ederdim mesela. Şimdi bir de birinci revizyon dedik diğer iki revizyondan da biraz bahsetmiş Tabii, olayım. ben de merak ediyorum. Çünkü bu kulaklığın şöyle bir handikapı var. Hani ondan hiç bahsetmedik. Dışarıdan içeriye gelen sesi müthiş izole ediyor tamam ama içeriden dışarıya inanılmaz ses veriyor. Evet. Kulaklığın en büyük handikapı Sen o. ilk aldığın zamanlar denemesini bayağı <laughs> çekmiş. yani. ofiste son ses müzik dinlerken ben ne dinliyorsam ofisteki herkes de onu dinliyordu. Yani şöyle söyleyebiliriz özetle. Sizin dinlediğiniz müziği eğer son sesle dinliyorsanız bu müziği etrafınızdaki insanlar da duyabiliyor ki dışarıda toplu taşıma araçlarında falan insanları rahatsız edebiliyor. O yüzden gerçekten sesi dışarıya yansıtmama konusunda çok ciddi bir handikapı vardı, eksisi vardı. İkinci revizyonda neler oldu ondan bahsedeyim ben. Tabii. Şimdi tasarım anlamında çok ciddi bir değişikliğe gitmediler ikinci revizyonda. Ama teknik anlamda çok ciddi iki tane bence revizyon var. Birincisi kalem pil yerine artık dahili batarya, lityum evet, bataryayla... Olması gerekiyordu zaten. Bir lira veriyorsan olacak. Evet, yani. e, USB üzerinden şarj ederek kullanabiliyorsunuz. Kendi artık dahili bataryası var. Onun dışında birebir kıyaslama da yaptım. E, ikinci revizyon modelde Studio 2 diyeceğim artık ben onun ismini. Studio 2 modelinde içeriden dışarıya ses izolasyonu konusunda yani sesin dışarıya yayılmasını engelleme konusunda çok ciddi adım atmışlar. İki model arasında bariz bir fark var. Aynı müziği, aynı ses yüksekliğinde, seviyesinde dinledim. Benim kulaklığım yine etrafa naklen yayın yaptı ama ikinci revizyonda yanımdaki insan bile dinlediği müziği duymakta zorluk çekti. Anladım. Ama USB e, dahili batarya iyi dedin ya. Benim şu, burada şöyle bir katılmadığım nokta var. Batarya bittiği zaman eğer kulaklığı şarj edemezsen senin için müzik bitmiştir. Senin için müzik Aynen. Bitmiştir. Ama, Ama hani yine de dinleyebiliyorsun. Tabii yine de dinleyebiliyorsun. Yani. Hani şöyle tekrar şarj etmen gerekiyor. Tekrar şarj Ama birinci revizyonda şöyle bir artısı bence USB dahili bataryaya göre bu kulaklık şarj bittiği zaman bakkaldan iki tane pil alıp devam edebilirim. Ama bak. Bence güzel bir şey. <laughs> Ya güzel bir şey de şöyle söyleyeceğim. Bir sene boyunca pil aldım diye bir sürü pil satın aldım. Yok bir dört tane şarjı pil aldım. Bitti. Bir milyar da öyle. <laughs> dört tane şarjı pil bir milyar etmez. bir milyar da öyle. <laughs> dört tane şarjı pil ama 150 60 lira para vermişimdir şarj kitiyle birlikte. Şarj kitiyle. E, bir tane pili aşağı yukarı yani günde yarım saat 45 dakika falan müzik dinlediğimde bir hafta iki hafta falan ben bu kulaklığı rahat rahat kullanabiliyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ve bazı arkadaşlar hani 50-60 lira pile vermiş, bir milyar da kulaklığa vermiş diyebilir. Ben 50-60 liraya kulaklık alıyorum. Bazen de <laughs> arıyorum hala bulamıyorum diyenler var. Evet. Ben de onların için dedim yani mesela. Yani dediğim gibi şimdi sürekli pil değişimi yapmıyorum. 4 tane ince 3 6'lık kalem pil aldım ve döngüsel bir şekilde Yalnız, kullanıyorum. Ben değiştirilebilir pili sabit pile tercih etmişimdir. Hani akıllı telefon tarafında da aynı şey. Sabit pilli cihazları sevmiyorum ben. Çünkü sürekli bende bir yedekte pil bulundurma alışkanlığı hep oldu zaten. Telefon kullanırken de oldu. Kulaklık kullanırken de oldu. Şimdi benim 4 tane 8 tane 3 aktif kalem pilim var. Yani benim için müziğin gitmesi mümkün değil. Yani Doğru. İkinci revizyonda ne yapabilirsiniz? Powerbank vardır yanınızda. Powerbank ile şarj edersiniz veya eve gidip bir yerlerde. Alternatif çözüm aynen. Alternatif çözüm. Orada bana pek pratik gelmemiş. Üçüncü bir model daha var stüdyo tarafında. O da Varis modeli. Varis modeli. Bluetooth destekli. O da şu benim gibi sürekli senin gibi Böyle etrafında milyonlarca kablo taşıyan yani insanlar çok fazla artık canından beziyor bir yerden sonra. Bu insanlar için stüdyonun e, wireless modelini yapmışlar. O da şu anda aşağı yukarı 1200 lira bir fiyata sahip. Ee, Mesela bir şey söylemek istiyorum lafını bölüyorum. Gardırobumda elbise yok. Hiçbir şey kablo şey yok. Kablo var. Full kablo yani onlarla yaşıyorum. Yani benim de öyle hani ayağıma sürekli takılan kablolar vesaire vesaire. Yani üçüncü modelde wireless yapmışlar. Bluetooth destekli. Şimdi burada tamam kablodan kurtuluyorsun. Güzel bir şey. Ama benim için yine e, güç tüketim açısından şöyle bir dezavantajı var. Telefonumda Bluetooth açık. Kulaklıkta Bluetooth açık. <laughs> Karşılıklı şarj yiyorsun ciddi oranda hani böyle kablodan evet. aktardığı müziğe göre ki Bluetooth'la müziği yolladığın zaman sıkıştırma hızından dolayı birebir aynı kaliteyi de alamayacaksın. Alamayacaksın hani... ama aptX desteği varsa şey yapmışlar aptX'te. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Ee, bu, proto, bu bir protokol. Ee, aptX destekli cihazlar daha yüksek bitrate'li müzik parçalarını e, daha düşük bir seviyede sıkıştırarak hani daha düşük bir hı hı. E, dosya haline getirerek e, hızlı bir şekilde aktarabiliyor. Ne şey, e, ne kaliteden ödün veriyor yani e, ne de aktarmadan e, aktarma kalitesinden ödün veriyor. Takılmalar olmuyor. Gerçi burada şimdi 4.2'nin e, çıkmasıyla birlikte daha yüksek hızlı daha yüksek bitrate müziklerin de kayıpsız bir şekilde dinlenebileceği söyleniyor ama şu an stüdyonun wireless modelinde böyle bir teknoloji yok. Yok. Hani baktığımız zaman 3 e, modeli kıyasladığımızda artılarla eksiler şöyle kıyaslanabilir benim gözümde. Beats'in ilk revizyonunun benim için en büyük artısı değiştirilebilir pil olması. Ha bu arada ikinci modelde kablo da sabit. Onu da ilave etmeyi unuttum. Stüdyo, Beats stüdyonun ikinci modelinde kablo da sabit kablo sabit olduğu için o kablo kırıldığı zaman başını iş açar. Başını iş açarsın. Hani birinci modelin ikinci artısı da bu benim için. Birincisi pil değiştirebilir, ikincisi kablo değiştirebilir. Ha, kullanım pratiklerine baktığın zaman wireless modeli açık ara önde. Çünkü açık kablo yok bir şey yok. Hemen kablo eşleştir, devam et. Ama orada da işte yani vücudumuzun her yerinde artık böyle wireless sinyaller, ya, ben sinyaller çok artık yani. Hani öyle baktığın zaman biraz belki bir e, sağlık açısından belki biraz zararı vardır ama avantajı da var. Neden avantajı var dersen mesela ben mesela oyun oynarım o kulaklıkla. Sadece müzikte dinlemem. Ben de oynuyorum orada. Film izlerim mesela yani. uzaktan. Atıyorum akıllı televizyonuma bağlarım, eşleştiririm, bir şeyler yaparım. Aslında şöyle oyun tarafına da biraz değinelim. Ben bu kulaklığı e, mutlaka oynamışsındır. Mutlaka zaten. oyun oynadım zaten bunu. Hani gerçekten oyun tarafında da güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim ama şöyle bir şey de olsa güzel olmuş aslında. Bilgisayar tarafında bunun e, Muadili... ince, ince ayarlarını yapabileceğiniz bir yazılımı olsaymış. Anladım. Mesela bir Logitech'in kulaklıkları gibi hani ince Anladım. ayarlar, frekans ayarları ne bileyim equalizer, ses profili oluşturabileceğin ayarları yapabileceğin yani bir yazılım. Bir şey haline getirebileceğin. belki oyunda veya filmde biraz ama bilgisayar o... üzerinde kullanımı biraz fayda yapardı. Ama tabii USB'den bağlamak gerekiyor. Tabii öyle bir şey desteklemesi için tabii bunun sunucusunun işte elektronik aksanının, şusunun, her, şey, her, her şeyin her ona göre ayarlanması gerek. O birazcık fanteziye kaçıyorum. Yani evet şimdi kulaklığım nasıl müzik çaldığını burada göstermem size mümkün değil çünkü hani çok da fazla bir şey yapamayız. Eğer senin telefonda herhangi bir müzik varsa dışarıya ne kadar ses verdiğini gösteririz aslında. Tabii. Ben şöyle bir aslında senin müzik çalarını da yapabiliriz bunu. Şurada bir yerde olması gerekiyor senin müzik çaların. Müzik çalarım şimdi gardırobun üstüne <laughs> açarsam e, çok fazla şey. Direkt bilgisayardan bir müzik açayım ben. Tamam. Zaten çıkışımız burada. Bakalım neler Yani herkesin daha rahat Evet bir de flag müzik açabilirsin şu anda. açabilirim. Ya gerçi buradan size göstermemiz ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama yine de Ya ben sesin dışarıya ne kadar çıkan, gittiğini. dışarıya çıkan sesi Göstermek istiyorum. Şu anda son sesi açık mı? Baştan bir aç. Biraz daha hareketli. Biraz daha hareketli Kulağına parça açalım. Moralar ağır ambient takıldığı için Biraz genişlemedi <laughs> bunlar. uyutuyor ya gece. müzik sonra aşağıda. Elektronik vardı buradan. X-ray log açabilirim. Müthiş Bunlar affet. <laughs> Motor boş. Müthiş bir arşiv derken <laughs> konserin boş olduğunu gördüm. Ve bilgisayar doldu. Müzik açar. Ya şöyle göstereyim. Ben hemen canlı canlı Sen sana devam şunu et, ben buradan bir parça. Sezer kulağı, kulaklığı başıma geçireceğim ve sesini kadar duyduğumu anlat. Ve işin garip yanı ne biliyor musun? İşin garip yanı sen dinlerken kafandan sesler fırlıyormuş gibi o derece. Evet bak şu anda bunu da kullanabiliyorum. Yankı yapıyor bir de. Tekrar Daha fazla yayılıyor ses. Şu an biraz değişti gibi. Bir şey mi yaptın? Ben seni kesinlikle duymuyorum. Ama sen herhalde dinlediğin müziği baya baya duyuyorsun. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Biraz önce ses değişti. Bir şey mi yaptın sen? Yok. Yok. Hiçbir şey yapmadım. Sadece şu tuşa bastım ve yani kapatıp açtın anladım. Yani sesi kesiyor sadece. Sesi kesiyor. tuttuğun sürece, Sesi kesiyor. tuşa basık tuttuğun sürece sesi kes, kesiyor. Sen benim sesimi alabiliyor musun? Hayır. Alamıyorum. Ama senin sesin halinden çok fazla geliyor. Ben de dinliyorum. ben de dinledim gerçekten. Hani- <laughs> Hani güzel bir müzik çalıyor sonuçta. Hani size bunu tam anlamıyla yansıtamayız ama hani e, deneyimlerimizi aktarmamız gerekirse sesi dışarıya geliyor. Bayağı veriyor. Siz de dinliyorsunuz yani. Şundan da bahsedelim şimdi bir yandan şu cihazın seri numarasına İki tane numarasına... bilgisi almaktansa ikimiz idare ederiz. Ben sana yapışırım, gezeriz orada. Tabii yan yana istediğimiz gibi müzik dinleyebiliriz. Şimdi <laughs> şundan da bahsetmek istiyorum. Kulaklığın bir an seri numarasına gözüm kaydı. Piyasada çok fazla çakması var. Arkadaşlar uzak durun. Tipi evet. mipi falan hakikaten benzetebilirler ama performans tarafı yani çok uzak. Nasıl ayırt edebilirler? Onu... Birincisi cihazın şu tarafında bir seri numarası yazıyor. Bilsin sayfasına girip bu cihaz orijinal mi değil mi diye kontrol edebilirsiniz kontrol ettiğinizde bu cihaz orada zaten seri numarasından eşleşmiş oluyor. Orijinal olduğunu anlıyorsunuz ki orijinal olmayan bir cihazı da anlamak için takıp 2-3 dakika müzik dinlemeniz yeterli. Sizin dibine vurulmuş. Öyle kötü sürücüler o, var. Evet, çok kötü. Öyle ben kötü denedim. sürücüler var ki yani ben de deneme zorunda kaldım bir gün. Hani bir arkadaşım birinin kulaklığı olduğu için canlı olarak geri verdim kulaklığı. Yoksa böyle çıtadan böyle ters kırıp iade etmeyi düşünüyordum. Ama Hakikaten şey inanılmaz rezil bir ee, ses vardı. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani bunun sahtelerini insanlar sırf görüntü ve gösteriş olsun diye Aynen alıyorlar. Öyle. Bence bu müziğe büyük bir hakaret. Müziğe yani hakaret. Ses, sese ve müziğe, yani sanatçının sana sunduğu işe büyük bir hakaret olarak görüyorum. Ya. Yani kendine de hakaret. Çünkü nasıl dinleyebiliyorsun ki cazgır bir şekilde? Ya çok kötü, inanılmaz kötü yani. arkadaşlar. Öyle böyle değil. Hani o baslar ne kadar bas gelmiyor birincisi. Bas yok ki. Ha, bas gelmiyor tamamen Sürücü şey tiz. tamamen tiz ve mik duyuyorsunuz. İnanılmaz kötü bir şey ve hani bu tamam 20 lira, 30 lira, 50 lira satıyorlar vesaire ama hakikaten arkadaşlar yapmayın. Yani değmez. Hani Bak, onun yerine 100 lira daha fazla abartıyor. 100 lira daha fazla bir kullanıcı kullanıyorlar yani sahtesini. Onu yani bunun çakmasını alacağınıza 100-150 lira fiyat seviyesinde kulak içi kulaklık alın. Gerçekten kulak için kulak alabilirsiniz. Gerçekten ne bileyim olarak. Philips'in kulak üstü kulaklığını alabilirsiniz. Hani 100-150 liralık. Evet Philips de çok başarılı. Kulak içinde de iyi. Kafa üstüne aynen, değiller. Kafa uzun fiyatlı bir kulak aynen, Uzun fiyatlı bir kulak görüyorsunuz iyi. Hani Sony'nin bir de alternatif bir e, öneride bulunmak istiyorum. Sony'nin Sony'nin hani 500 liraya kadar alınabilecek MD1R kulaklığı var. Hani hani bulabilirseniz. Keza e, Sennheiser'ın Momentum serisi var. Momentum çok şık ama yani. Çok böyle şık ve e, Brezilya ses kalitesi olarak da bayağı iyi. Mesela. E, onları da yönelebilirsiniz. Hani tercih ediyorsanız hani Beats ismi olsun, görüntüsü olsun. Hani alınır. Alınır. alınır Kaan alınır diyor ben... ama ben benim gönlüm her zaman daha doğal sesler veren ya Sennheiser'dan oldu bazen Sony'den oldu. Bu tamamen tercih meselesi. Hani Beats ha, bu denli popüler oldu diye bir antisipati beslemiyorum, hiçbir şey beslemiyorum. Bak mesela bitsin basını beğendim. Bak yalan söylemiyorum. Çoğu parçada, bazı parçalarda bitsin basını arıyorum, aramıyor diyor yani. Senaryo, ya tabii Ops'e yani Ops'e gelen çoğu ses sisteminden daha temiz bas veriyor yani çoğu Aynen. parçada. Yani, net oldu. net ve derin. Hissettiriyor, gerçekten hissettiriyor. Yani, bir de ben şeyi seviyorum müzik dinlerken. Ee, pedlerin tak tak tak vurması olayını seviyorum yani. Benim hoşuma Oluyor. gidiyor. Evet. Vuruyor. Bu, e, yani bu kulaklık vuruyor. Bir, yani ciddi anlamda kafanızda bir subwoofer taşıyor gibi bir <laughs> his veriyor ve hakikaten doyuruyor. Ki diyorsunuz ki iyi ki bu parayı vermişim. Yani şimdi buradaki tercih şu. Ben hani dediğim gibi iki sene önce bu kulaklığı almamış olsam, bugün bir kulaklık arayışım olsa evladiyelik bir kulaklık olsun diye alırım. Yani benim bu konuda söyleyeceğim ya, bu. Benim teknik olarak hani e, e söylemek istediğim birkaç şey var. Frekans aralığı oldukça geniş. Yani hiçbir parçada sıkıntı yaşamazsınız. Hı hı. Ee, gerçi hani equalizer ayarıyla da oynayarak telefonunuzun gerek e, müzik çalarınızın. Ben Common hiç kullanıyorum. Mesela bası kısabiliyorum. Tabii Common ile bunu beslemek zor. Hı hı. Ekstra kulaklık amfisi kullanıyorum. Kulaklık amfisiyle birlikte equalizer ayarlarını da ayarladığım zaman az çok istediğim kıvama gelebiliyor. Gelemeyecek kıvamda değil. Benim için hani e, en büyük handikapı şu oldu dışarıya ses veriyorum. Yani metrobüste giderken dinlersem adamın teki gelip bana saldırabilir diyor. Evet sevmediğim bir <laughs> müzik tarzıysa veya en azından der ki şunun sesini kız ki ben e, şehirler arası yolculuk yaparken veya uçakta yolculuk yaparken birkaç kere başıma geldi. Yani dışarıya sesin çok fazla çıktığını unutup yüksek sesle dinledim ve hani bir omuza bir dokunuş veya sesini kısar mısın şeklinde çok kez başıma geldi. O yüzden yüksek sesle ya böyle sokakta yüksek sesle dinliyorum ama burada tabii şöyle de bir uyarı yapalım. Yani dış ortamla tamamen sizi ayırdığı için sokakta, caddede falan özellikle trafikte yani yaya haldeyseniz hani bir kulağınız boşta olsun ya da en azından daha dikkatli bakın etrafa çünkü hiçbir sesi duymuyorsunuz. Arkanızdan ya da sağınızdan sonra evet, ani evet, gelen bir araç çarpabilir. Hani bu konuda da biraz dikkatli olmanız evet. gerekiyor. Ya, yani izolasyon konusunda hani ne çok fazla izolasyon iyi ne de hani hiç izolasyon. Evet, bir dengesi olması gerekiyor. Yani dengesi olması gerekiyor. Yani birazcık daha e, kesmesi gerekiyor. Arkandan biri sana bağırdığı zaman hani duyabilmelisin. Korna bas, basıldığı zaman duyabilmelisin. Bak izolasyon bağımında gerçekten çok başarılı. Hani e, fazla e, başarılı. Fazla başarılı. Bu şu demektir, şu manaya da geliyor. Oyun oynarken mesela detaylara dair üniversite. Dışarıdan Aa, annen, baban, <laughs> <laughs> şu bu vesaire bağırdığı zaman hani kalk yemek hazır dediği zaman ya da oynama artık niye oynuyorsun şu an dediği zaman duymazsın. Kesinlikle. Dış dünyayla bağlantını kesiyor tamamen iç dünyanda müziğinle birlikte ilerliyorsun. Öyle bir kulaklık olmuş bence. Aynen şimdi sona geldikten sonra artık ben sonuç olarak şöyle diyorum. Ben hani çoğu insan soruyor bin liraya Beats kulaklık alınır mı? Dediğim gibi çok uzun ömürlü e, olası aksiliklerde iyi bir teknik servis desteği evet, gibi gibi şeyler arıyorsanız, yani, gibi gibi şey. şeyler arıyorsanız ve yani şu kablo değiştirilebilir olsun istiyorsanız ki bence en ciddi sıkıntı kablo tarafında benim en çok başıma öyle geldi en azından. Bits olmasa bile bu muadilde bir kulakla para, para verilebilir. Bence. Para verilebilir aynen. Yani burada tamamen bütçeye dayalı bir şey. Ha, ben de trilyon kazanmıyorum. Ben de bu kulakla bin lira verdikten sonra birkaç ay böyle dişimi sıkmak zorunda kaldım ama sonucunda ne oldu? Hala çok iyi bir müzik keyfim var. Ve kulaklığım servisteydi. Ciddi anlamda servisteyken kulaklığım geçtiğimiz zamanlarda cidden çok özledim. Çünkü onun sonrasında böyle hiçbir kulaklıkta bunu aldım deneyimi, hazı alamadım. Ve şu anda geri döndü kulaklık. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ee, hani ilk dinlediğin zamanlarda ilk dinlediğin zamanlardaki ses kalitesiyle şimdiki ses kalitesinin arasında fark var. Yok. Hani bazı kulaklarda oluyor. Sürücünün oturması, diyaframın, diyaframın sürekli oraya... Tıkanması falan. Heh, vesaire. Öyle bir sorun ya da hani öyle bir şey yaşadın mı şey yaşamadım. Yani kutudan çıkartıp pili ilk takıp dinlediğim günle şu anki arasında hiçbir fark yok. Yani gerçekten o konuda da çok ciddi anlamda memnunum. Ama dediğimiz gibi satın alma seçeneği hani kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye değişir. Aslında cüzdanlar cüzdana değişir. Yani <laughs> o da var. Kişiden kişiyeden çok. Ya, bana birazcık pahalı geldi. Hı-hı. Hani ben kalkıp 1000 lira ya da 800-900 lira bir kulak, kulaklığa ver, verir miyim derseniz kendim müzikle uğraştığım için veririm. Ama ha. daha doğal karakterli bir kulaklık. Ya tabii şuna da bir, bir değinelim. alırım, bir daha almam. Şuna da değinelim. Ee, ergonomik anlamda da çok iyi. Hem tepedeki sünger yapısı ve kulaklığı saran sünger yapısı gerçekten iyi. Hani çok uzun süre kullandığınızda terlersiniz bilmem ne falan çok fazla hissettirmiyor. Fiyat konusunda da şuna değinmek istiyorum. Avrupa'da birkaç yerde e, gittiğim sürelerde böyle teknoloji mağazalarını geziyorum ben sık sık böyle hani fiyatları karşılaştırıp biraz moralim bozulsun diye. Avrupa'da bu kadarmış, <laughs> Türkiye'de bu kadar yazık bize ya falan demek için. Beats kulaklıkların Avrupa piyasası da oldukça yüksek. Hani Türkiye'de kazıklanıyorlar. Yani çok arada 50-100 lira Çok falan. Önemliydi. 50, evet 50-100 lira falan bir fark var. Hani öyle ben Avrupa'dan gidip bir stüdyo alırsam Türkiye'de çok kar ederim diye düşünmeyin. E dediğim gibi 50-100 lira bir fark var. O da hani eğer bütün e, yurt dışı harcamalarınız vesaireniz karşılanmış bir şekilde gidiyorsanız gidin alın derim. Ama sırf bir kulaklık için yurt dışına çıkmaya değmez. Çünkü aralojikte anlamda bir fark yok. Peki e, son bir şey sormak istiyorum sana. E, Beats neden bu kadar popüler oldu? E, Beats bu kadar popüler olduktan sonra mantıklı buluyor musun? Her insanın boynunda kulaklarla etrafta dolaşması. Çok ya, merak ediyorum Beats'in, ben. Kişisel bir Beats, soru bu. Beats serisi kulak, Doktor Dre'nin Beats kulaklığından sonra diğer üreticiler de artık tasarıma odaklanmaya başladılar ve kulaklıklar da aksesuar haline geldi. Hani evet. bugün işte Sennheiser'ın Momentum serisinde müthiş tasarımları var. Müthiş tasarım İşte, var. Ben yani ben... düşün bak Brezilya'ya özel tasarım yapmışlar. Evet. Renkleriyle bilmem ne vesaire işte. Hani Beat serisiyle birlikte kulaklıklarda artık sadece kulağa takılan bir şey, müzik dinleyeceğin evet, aletiyle artık piyasaya büyük katkısı oldu. Şekilde, o yatsınamaz. Şu şekilde artık insanlar hani kulaklığa göre bile üst baş kıyafet seçebiliyor. Evet seçebiliyor. Hani ben mesela öyle yap, çok uzun süre bunu yaptım. Hani ben bu kulaklığı takacağım altına ne yakışır veya işte Beyaz nasıl bir kombinasyon yapayım vesaire. Örnek veriyorum kulaklığım lacivert, sarı bere takıyorum, Fenerbahçe uyumu oluyor. Evet o sana yakışıyor bayağı. Onu hani, ben de fark ettim. Bir moda haline de geldi. Onun dışında nasıl popüler oldu? İşte videonun başında da bahsettiğimiz gibi işte futbolcular taktı, bunlar taktı, bunlar taktı. Doktorlara müthiş promosyonlarını yaptı. Bayağı. Hani işte Eminem'le videolarda göründü, Doktor Dre'yle kliplerde göründü. Hani göründü de göründü, müthiş bir pazarlama yapıldı bu konuda. Peki, e, hani Apple, yani genelde biliyorsun Apple ürünleri belirli bir fiyat aralığındadır, Hı. belirli kişiler alır. E, kulaklık konusunda da Apple'ın fiyat aralığı hani gene yüksek olacak gibi duruyor ya şöyle bir şey vardı. Merak ediyorum ya. Apple kulak e, çok ee... çok kısa bir şekilde hemen söyleyeyim. Bir karikatür görmüştüm. Beats'in Apple tarafından satın alındığını alındığı resmi haberinden sonra çok güzel bir caps yapmışlar. İşte bu kulaklıktan 3 tane düşünün. Rabta yan yana. İşte Monster Beats rakam fiyatları atıyorum. 100 dolar. İşte Monster Beats Studio 150 dolar. Monster iBeats 400 dolar. Hani, <laughs> hani şimdi baktığın zaman Aynı şey sırf üstünde bir Apple bandrolü, bir i i logosu ya da bir Apple işte elma sembolü yüzünden hani çok yoğun bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde yansıtmışlar. Umarım hani Apple'ın bunu satın alması fiyat etiketi tarafından insanlara böyle lanet, evet. lanet okutmaz. A, aynen, Ama aynen. içimden bir sesle okutacak gibi geliyor. Aynen benim de içimden öyle bir için sormak istedim. Hani eğer öyle olacaksa kendimi Apple'ın satın alışından önce bu kulaklığı satın aldığım için iki kere şans hissedeceğim. Aynen iki kere şans. Çünkü ben bugün bin liraya aldıysam bu farklı. Apple markası altına girecekse zaten Türkiye'de rahat rahat bulamayacağım anlamına gelir. Aynen. Ki bugün iPhone kullanıcıları bile telefonda bir sıkıntı yaşadıkları zaman randevu alıyorlar. Ya teknik servise randevu almak ne demek ya? Böyle bir saçmalık var mı? Randevu alıyorsun. Randevuyu kaçırdığını düşün. Yetişemediğini düşün ki İstanbul'da bir yere vaktinde yetişmek gerçekten kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. E, Apple aynı olayları bu kulaklık üzerinde de yaparsa yandık yani. E, o açıdan da kendimi çok şanslı hissederim. Ya, umarım olmaz. Umarım fiyatlara çok ciddi bir yansıması olmaz ama içimden bir ses olacağını söylüyor. Ya bir başka videomuzda adam akıllı o fiyat konusuna da değiniriz. Değiniriz yani. Teker teker gider diğer kulak içi modellerine mi değiniriz? Evet yani e, her şeyi değiniriz. Yani. Bu seriyi temin edebildiğimiz sürece farklı konuşmalarla, sohbetlerle karşınızda da olmaya çalışacağız. Bu videodaki amacımız şuydu. 1000 lira veya 900 lira, 800 lira bu tarz bir kulaklığa verilir mi? Neden verilir? Verilmezse neden verilmezdi? Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.